ジャニーズ投稿コント VTR スタンバイ出た BL 桃山ってずっと勉強してるよなうん今勉強しておかないと大人になって困るからね真面目、まあ、勉強以外もやれよ、うん、勉強以外って何をするの いやいや恋愛とかうちは恋愛禁止だよお前校内は当たり前だよここ男子校だぞお前出んのそうだよねそうだったこの学校は桜学園3年 A 組勉強のことだけ考えている僕だけどそうもいかないなぜなら <laughs> みんないたずらに僕の心を刺激する特に彼はうわあビリでも持った危ねえ桃山お前勉強好きだなうん好きあれお前髪の毛切ったえ 切ったよ髪切って可愛くなったな髪切って可愛くなったなそそうかな桃山俺前から思ってたんだけど眼鏡外せよ やっぱり可愛い顔してんじゃんやっぱ可愛い顔してんじゃんなあなあなあなあ今スマホで今日の占い見てたらさ何占いでテンション上がってんの今日 運命の人が現れるって現れるわけねえだろ条件とか書いてないの運命の人の条件3月生まれの血液型 A 型残念俺3月生まれの O 型俺6月生まれの O 型、残念だお前は3月生まれの A 型えいたここにいた なんつってほんまに今日現れんのかなあれお前授業前に何飲んでんだよいや俺さあの体冷えちゃうんだよねあのだからあの体が温まる生姜湯、うん、生姜湯なんて渋くないあれちょっとお前顔白くないちょこれ飲んだ方がいいんじゃないのほらあげるよいいのうん飲めないな本当にうんうんいただきますうん はい関節キスはい関節キスちょっともうみんな席ついて早くつけ席につけ今日は教科書164ページ開いて始めるぞ 先生教科書忘れたんで桃山に見せてもらってもいいですかしょうがねえな桃山見せてやれはい終わりうん早く見せろよ早く見せろよごめん うわお前の顔ちっかお前の顔ちっかそうかなえ何すんのちょっとやめてよいたずら書きがないかチェックですやめてよちょっとあなんだこれちょっとやめてやめて ごめんなさい謝ることないよ謝るなら俺かなどうしてえ俺も <laughs> 何ニヤニヤしてんだ桃山え授業中だぞ教科書開けあれすいませんどうしたいや別にすいません教科書忘れたんで桃山に見せてもらっていいですかえしょうがないな桃山見せてやれ 夢じゃないからなずるいええこの学園はドキドキが止まらない PL 学園すごいね振り切ってますねジャニがこれやるってすごいですねいやまずみんなの目線が本当マジに見えてきちゃって、うん、すごいみんな魅力的に見えてきちゃったんですよえー、いや違うそういうことじゃないんです違う違う違う違う違う違う違う違うういう違う違う違う違う違うう違う違ううううう も今ガチで照れたでしょ